Diese Schöpfung liegt im Argen, sie erstickt vor lauter Sorgen. Wer sieht hin und reicht ihr die Hand? Wer steht auf und zeigt Erbarmen? Wer trägt sie auf eigenen Armen? Komm, wach auf! Komm, hör auf, ihr Schrein. Ihr Söhne, Söhne, Söhne, Gottes steht auf. Ihr Söhne, Söhne, Söhne, Gottes stehen jetzt auf. Wir hören die Schöpfung schreit. Wir sehen sie zur Geburt bereit. Wir lösen, wir lösen alle Schreien. Wir Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Gottes steht auf. Wir Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Gottes stehen auf. Wir hören die Schöpfung schreit. Wir sehen sie zur Geburt bereit. Wir lösen, wir lösen all ihr Schreien. Es ist Zeit, ihr Söhne Gottes, kommt, doch kommt und offenbart euch, reicht die Hand. Seht doch, sie weint. Vertreiben wir jetzt all ihr Seufzen. Die Schöpfung hofft auf unser Herrschen. Ergreife Ergreifet jetzt Gottes Macht in euch. gestartet. Wir sind Söhne Gottes. Wir Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Söhne Söhne Gottes stehen auf. Wir Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Söhne Söhne Gottes stehen auf. Wir stehen auf von allen. Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Söhne Gottes steht auf. Wir Söhne, Söhne, Söhne, Söhne Gottes stehen jetzt auf. Wir selber sind die hört auf, ihr Söhne, Söhne, Söhne, Gottes stehen jetzt auf. Wir stehen auf von allen Enden, um der Schöpfung Not zu wenden. Gott wohnt doch selber in uns drin. Wir stehen auf von allen Enden, um der Schöpfung Not zu wenden. Gott und dasselbe